Buenas tardes, yo soy Pedro, me pusieron Pedro, soy el loro Pedro. Ahora, me preguntaron a mí si yo me quiero llamar Pedro, me cortaron las alas para que no pueda volar. ¿eh? Vivo en un palo parado, tengo que entretenerme caminando por las cortinas, un montón de, cosas que a mí no me gustan hacer. ¿eh? Me enseñaron a decir, no sé, la puta que lo parió, o, me enseñaron a decir malas palabras. Y usted sabe, si yo quiero decir malas palabras, ¿por qué no me dejan vivir a mí en mi lugar? Si yo no soy ninguna mascota, yo soy un loro, quiero volar. ¿Por qué me cortaron la sala? Le pregunto a usted, señora, que me tiene de mascota. Yo no soy una mascota, soy un loro. Y ahora que estoy en celo, quiero tener una lora. Y usted me tiene acá y estoy desesperado. Lárgueme, señora, hágame crecer la sala y yo me voy al al monte donde me corresponde ir. Soy, eh, soy un loro, quiero la libertad.